नमस्ते हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद आज दिवस तिन वर्ष हुनु हुन लागेको बेलामा तपाईँले यु तपाईँको युट्युब च्यानलमा मलाई बोलाउनु भएको छ धेरै खुसी छु धन्यवाद हजुर हजुरको परिचय मेरो नाम चाहिँ छिरिङ शेर्पा हजुर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ <coughs> म बेसिकली मेरो आफ्नो पुर्खौली घर चाहिँ नेपालमा सुलखुम्बु हो हजुर अहिले बसोबास गर्दै आए चाहिँ कखनी हजुर अनि तपाईँ जापान आएको तिन वर्ष भयो तिन वर्ष अब हुनु लाग्यो कम्प्लिट हुनु लाग्यो यो अप्रिलमा तिन वर्ष कम्प्लिट हुन्छ स्टुडेन्ट भिजा हो तपाईँ हजुर हजुर मेरो स्टुडेन्ट भिजा हो अनि अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले म जस पढ्दै काम गर्दै गरेर छु जापानमा म सेनोन टेक्निकल जापानको जोस् इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि टेक्निकल कलेज गइरहेको छु टेक्निकल कलेज कति वर्षको छ तपाईँको मेरो कलेज टेक्निकल कलेज दुई वर्षको भयो दुई वर्षको हो म जापान आएको जापान आएर जापानिज ल्याङ्ग्वेज दुई वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट भएर म चाहिँ अहिले सेन्मन पढ्दैछु तपाईँले आफ्नो फ्युचर कसरी देख्नु भइरहेछ जापानमा फ्युचर अब जे होस् यहाँ ए पुरै सबैको हेरेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचर ठिकै छ होइन जे होस् नराम्रो छैन भनौँ न नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन जा गर्न सकिँदैन भन्दा पनि नेपालमा गर्न चाहनेहरूको लागि नै अपर्च्युनिटी छैन जापान आयो होइन जस काम गर्दैछु आफ्नो फ्री फ्रिडम एउटा फ्रिडम पनि छ जस बुझ्नेले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपालको आफ्नो घर परिवारको समस्याहरू हेरेर आफ्नो फ्युचर हेरेर गर्नेले चाहिँ गर्छ अब यहाँ हावामा हिँड्नेहरू पनि त्यत्तिकै छ नेपालीहरू तपाईँहरू थाहा नै छ लाखौँ लाख नेपाली स्टुडेन्टहरू छ अब भन्दाखेरि रेकर्डमा चालिस पचास हजार पुग्यो भन्छ तर लाखौँ पुगिसक्यो जापानमा ए स्टुडेन्टहरू अनि हजुरको विवाह भएको छ कि छैन त अहिले <laughs> विवाह छैन छैन विवाह चाहिँ अनि विवाह तपाईँको चार वर्षपछि गर्ने सोच्दैछु ए अनि अब यो चार वर्षमा चाहिँ तपाईँको के गर्ने प्लान छ जापानमा चार वर्षमा मैले चाहिँ अहिले तोरी आइजु अहिलेको लागि चाहिँ अब जो कलेजमा अब भनौँ न मिहिनेतै गरेर पढ्दैछु काम पनि गर्दैछु कलेज सकेर म यहाँ वर्किङ गर्ने प्लानमा छु अनि तपाईँ आज कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ म चाहिँ अहिले यहाँ मेरो दाईहरू पहिलेदेखि दाईहरू पहिला जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको ठाउँ म चाहिँ पहिलेदेखि चिबा भएर बसेको म अहिलेसम्म जापान आएको लगभग अघि भनिसकेँ मैले तिन वर्ष हुन लाग्यो अहिलेसम्म तयामा आएको थिएन आज फर्स्ट टाइम तयामा फर्स्ट टाइम तयामा आएको छ मेरो चाहिँ खासमा म तयामा आउने पनि थिएन तर मेरो दिदी चाहिँ दुई हप्ताको लागि जापान घुम्न आउनु आउनु भएको छ अनि दिदीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तयामा दाईहरू पढ्ने ठाउँ पनि कस्तो रहेछ हेर्नु जाउँ न भनेर भन्नुभएको हुनाले म पनि अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम एकदम राम्रो लाग्यो ठाउँ चिबा चिबा र यो तोयामामा के फरक पर्नु होला चिबा र तोयामामा खासै मैले अब यहाँ तोयामाको सबै ठाउँ नै घुमिसकेको छु सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ जस धेरै फरक छैन धेरै फरक छैन मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि तोयामा चाहिँ अब चिबा भनेको चालिस मिनट फर टाढा भनौँ टोकियोबाट एउटा सहरै भनौँ यो चाहिँ अलिकति गाउँ नै होला भनेर सोचेको थिएँ तर जस मैले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो रहेछ डेभलप रहेछ हजुर धन्यवाद अनि तपाईँहरूको फ्यामिली सबैजना गरेर कतिजना हुनुहुन्छ जापानमा जापानमा मेरो दाईहरू दुईजना अनि म एकजना हामी तिनजना छौँ जापानमा अनि अहिले मेरो भाउजू हुनुहुन्छ ए चारजना चारजना दिदी चाहिँ अलिक घुम्नुको लागि आउनु दुई हप्ताको लागि भन्नु होइन अनि यो स्टुडेन्टमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सकेसम्म म चाहिँ अब अहिले यस्तै एकदम गाह्रो चाहिँ केही भन्दिनँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सकेसम्म बरु पढेर आउनु ब्याचलर सकाएर आउनु हजुर तपाईँहरू सबैजना अब गाह्रो नगाह्रो त कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा धेरै नेपालमा नि धेरै गाह्रो छ यहाँ पनि धेरै गाह्रो छ यहाँ जो तपाईँले आफूले जे गर्न चाहनुभयो चाहनुहुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ फ्युचर राम्रो छ अहिले तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो काम त्यही मिलाएर गर्नुभयो काम त अब सबैले गर्नुपर्छ दुइटा गर्ने हो यहाँ जस अब लकको कुरा पनि हो कसैलाई भिजा आउँछ कसैलाई आउँदैन अब हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस भिजा नआउनेहरू पनि थुप्रै छ अब मिलाएर ह्यान्डक्यास गरेर पाउँछ हाम्रोतिर चाहिँ उता चिपातिर चाहिँ ए अनि भनेपछि तपाईँले जापान आएर राम्रो निर्णय गर्नुभएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई मलाई केही रिग्रेट फिल भएको छैन जस मैले जापान आएर मैले राम्रै गरेछु धेरैले चाहिँ जापान आएर रिग्रेट फिल गरेको हामीले न्युजमा सुन्छौँ होइन तपाईँले आज रिग्रेट फिल रिग्रेट फिल गऱ्यो भने कस्तोले रिग्रेट फिल गरेको न्युजमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ नेपालमा केही गर्न सकेको थिएन यहाँ आएर चाहिँ ओ ठुलो सदन पुगेर म यहाँ जापान आएर करोडौँको मलाई एक वर्ष बस्नुमा होइन फिल्म फिल्मी सोच्या हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स नगरेर फिल्मी सोचेर म चाहिँ होइन दुई वर्षमा करोडौँ कमाउँदा भन्ने सोच्या हुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि जापान होइन त्यो त वर्ल्डको वर्ल्डको कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन त्यो कुरा होइन अब त्यही हो हजुरको यो सन्देश चाहिँ होइन नयाँ आउने विद्यार्थीहरूले सबैले सुनेर होइन अनि त्यसपछि आफूले उनीहरूले सोच्ने शक्ति चाहिँ बढोस् भन्ने म चाहन्छु होइन र हजुरको अमूल्य समयको लागि होइन धेरै धेरै धन्यवाद र लास्ट अन्तिम जाँदा जाँदै अब तपाईँ केही आफ्नो मनको इच्छा छ जे भयो भने जे जस्तो भयो भने ल केही इच्छा छ भने भन्नुहोस् सर्वप्रथम त फेरि एक्चुली लास्टमा तपाईँलाई युट्युब च्यानलमा होइन तपाईँ बोल्न बोल्न दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिम के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यही हो अब बाहिर नेपालबाट आउनेहरूले यहाँ आएर म अब हिरै हिरा भेट्छु जापानमा गएर होइन हिरा भेट्छु वर्ष एक वर्ष दुई वर्षमा म करोडौँ कमाउँछु भन्ने नसुक्दै हुन्छ तर के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेहनत गरेको तपाईँको खेर जाँदै जाँदैन मिहिनेत गरेको वेस्ट हुँदैन तपाईँ जति पनि फ्रस्ट्रेसन भएर नेपालमा बस्नु भएको छ जति पनि काम काम गरे पनि महिनामा पन्ध्र हजार कमाएर बस्नु भएको छ होइन त्यही अनुसारको त्यही अनुसारले अब जस बाहिर गएर गरौँ न भनेर सोचेर जापान आउनु भएको छ भने तपाईँको त्यो मेहनत चाहिँ खेर जाँदैन एकदम तपाईँलाई राम्रो नै हुन्छ हस् धन्यवाद जाँदा जाँदै तपाईँको कुरा यहीँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद हस् त